plantado no teu jardim. Contava-te histórias de mim. E nem sempre eu fui assim. Nem sempre falava do que sentia. E por vezes não pedia. de viver, se nos esquecermos de amar, porque tudo tem um fim, tudo tem um fim. O que não cuidas acabas por perder. Tu tens de gostar. com o coração. Amar é estar, é sentir, é partilhar.